tagon tride de nella tru di soligio mi estas en la construagio de mia universitato kai mi clopodas paroli per tra facte mia bushmasco la construagio estas prescao sen homoi, char ni havas la regulon esti nur a ah, dudek procentu de la tempo en niai laborciambroi, kai ja, tio estas pli bone ol printempo, sed pos pli unu monato mi comenzas sentila premon de tio, mi devas diri kai la manko de omai kontaktoi sen ekranoi kai bit teknologioi estas iom pesa sur la animo mi non eniras mian lambor do mi ne scias ĉu vi iam ain pensas pri a facto che ni passas tiom da tempo anta ola ecrano e kai shaina sal ni che ni ni diru a ah, non mi povas forigi tion char mi esta sola in mia ciambro a regulo 1 persona 1 ciambro kai Ja. Mi estis pripensanta pri la facto che Shaina Sanni che ni havas multa in contatto in sed kiom da estas vere homai Ciar jes, ni povas labori, ni povas uh, organizi tasko in uh, eh, agado in gotopo. po sed ciu tio sufficias. Cae ec pli grave, gis ciam ni povas alteni tion? Mi parolis cun cara uh, amico de mi, ciu racontis al mi la tagon cent de la dura tro en, uh, en Milano en printempo. Cent tagoin sen eliri sian appartamento. Tion felice mine deva sperti, sed la psicologiae consequenzoi in iela longa periodo de citiu citiui facte tru disoligioi tra Europo ancora estas lau pritaxatai tro malmulte. Temas pri grava fero, facte. La tuta socio shangijas, kai mi vidas che multa i homo i shaina sesti tutte contenta e pri la facto che eli havas contatto in aperitivo in cotopo per per per la ecrano, per la computiloi, tra la ecrano, mi ne sias. Ju pli mi spertas tion, des pli mi donas valoron alla cen technologiae contactoi. Uia, mi lasas nin alla medito, resto con ni, cun medito con ni. Saluton, cae bon venon alie nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi cun vi faman articolon el la gazeto La Esperantisto 1892, numero 65, quin, cion vi povas trovi, je pagio cent quindec sep. mi volas legi la gazet articolon ecte la comenzo. La titolo estas Ciu ni progressas? Do, Zamenhof comenzas la articolon tiel. Ciun foion, ciam la bruo de nia afero iom tranquilligas, ciam passas celca tempo sen novai videblai factoi, ni ricevas de celcai amicoi la demandon, ciu nia afero progressas, au ciu gi haltis. Quelcae el niai amicoi pensas che afero progressas nur tiam ciam gi bruas. Tial, la humoro cae opinio de tiui ci amicoi cun ciu tago alie chanceligas. Do, suficias halti la legadon citie. Kiel? Kiel? char mi volas mediti cune do cun meditigi nin ciuin pri la uh, influo sur nia i vivoi della bruo a parte della comunicila bruo de la bruo farita de la comunicilo in nur amas comunicilo e anca una nova e comunicilo e qui estas ne amasa e facte char ciu uh, char la nova e comunicilo e qui e la sozia e reto e exemple facte ili ne plus estas tiel nova uh, en metas nin en uh, bubeloin, ni povas nomi ilin la bubel komunikiloin. Do, uh, kiu funde ili influas nian vivon? Char, shainas al mi, che en la nuna covime poco, facte la povo de la comunicilo e generale malpli altigis pro la facto che la realo est astroforta kai au vi neas la realon exemple viruso mine vidas viruson do viruso ne existas au alias stultajo au vi simple comprenas la malsparon da tempo malanta o la sequo de la sin sequai eventoi e la novajoi qui estas generale bruai cae criantai. Du. Eble tio ne estas la bona maniero por starigi demandoin, sequi la bruon. Tio estas la umila senso profunda de la argumento de Zamenhof. Tutte ne senzas demandi si in afero progressas au Ciu gi haltis, ciam nestas bruo. Bruo ne signifas automate progresson. Ien cio, dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.